e prestes a entrar a, a sua última volta, a pista 5, Ana Cabecilha. E a terminar na segunda posição, Pedro Isidro, vice-campeão de Portugal desde o Eros Marcha. Última volta para Ana Garcia. Igualmente a entrar na última volta, Inês Henriques. campeã de é Portugal, de pista ao ar livre, a distância de 10 mil metros, Ana é Cabecinha. A juntar assim o título de 10 mil metros em pista ao título de 20 km de estrada e aos 3 mil metros em pista coberta, Ana é Cabecinha, a fazer a tripla em 2014. Ana, campeã de Portugal em 2014, qual é que foi a sensação nesta prova antes dos Campeonatos da Europa? A sensação, claro, é, é, muito boa. Voltar a repetir o título de pista, o ano passado não, não consegui ganhar este título. Este ano posso estar, estar satisfeita com os meus três, meus três títulos nacionais. Uh, claro que saio daqui com a autoestima e com a motivação em altas uh, para o Campeonato da Europa. Qual é que é a expectativa em Zurique? A eh, minha expectativa é, é, das melhores, porque fui oitava na Taça do Mundo, neste momento sou a sexta da Europa. Claro que se tiver num grupo bom e se tiver muita cabeça o Campeonato da Europa, tudo pode acontecer. Obrigado